Appuntai questa video per novembre, ma ho visto che si parla di uso dietro da Facebook, e tanto mi aiuta a pugliare da certi esempi proposti. Conosciti a cortizzazioni di impieghi, se ti è a favore penso. Beh, perché mica a cortizzazioni di casati. Sto tipo in corso, come ti metti? Paolo, yeah. Elo, si chiama Pasquale come? Paoli, yeah. Paolo e Paoli. Pacchi mica Paoli. Di più con la lettera O si può dare a guaggi di Paoli. Papidia un altro esempio, c'è casata Pietri, allora che il nome corto è Petru, tanto a casata saria Petri. E che Paoli e Pietri sono i vormi toscanizzati, italiani. C'è di nuovo un problema grafico, o prima so l'accenti, Tadei, Simeoni o Nicolai. Allora non c'è nessun bisogno di questa gente, non esiste nemica. Qui è a forma francese. Il secondo è la presenza di certi vinali, come per esempio con casata Ottavi. Ma è altra fara spiegare. Allora, si può pensare che non è nulla, ma è quantunque una sformazione e un cambiamento di lingua. Quando la lingua è corta, non è più tanta viva. Per i casati si tiene la forma toscana. Allora chi per i nomi di loghi Ditemi corsi, ci so? paese di cursi c'è sta vroma corsa, ma mappa a casata, ferma, corti il chiatto. O allora, paese di Pitralba, Petralba, c'è a vroma toscana, Pietralba. O paese di Pietroseda, cu a vroma Pietrosela, toscana. O stato francese tiene i nomi toscani e francesi. Eh. Così può dire che la lingua corsa non esiste mica. Qui casati, il problema è che si toccaria all'identità dell'individuo, alla città di Avamidia. Tando, curtis a casata Saria come un ricuso di avamidia. Commence à nous faire chier Ah, tu peux pas laisser Brian tranquille Ma ou è mica un caso. Voi, cosa ne pensate? Ci vuole Curtisa o mica i casati? Ie, come vicino a sua casata è Dupont e io de Duponti. Puis petit Brian là-dedans, il... il est pour rien